Чемодановка, Сумська область, Україна, Бурошена Кацапська техніка. БТР, Урал, МТЛБ, БМП-1, БТР Связі і ще два БТРа з метками. Так, хлопці, акуратно, щоб подивитися, чи нема нічого. Двушка, двушка. Ну все.